quando a humanidade já tinha desistido de tudo, eis que aparece uma luz do fim de um túnel. E é aí que irei contar a história dele. E é nesse momento que acaba de ser fecundado o Aquaman. Oh. Mamãe!